No niin, tervetuloa tänne Vuosaaren Trekatin vaaliväittelyyn. Kokoomus vastaa perussuomalaiset, osa, osa kaksi. Ja tota, ää, jatkamme tästä nyt, meillä oli pikkasen teknisiä ongelmia, meillä ei on äänentoistoa täällä, niin, tota, ää, niin, niin täällä tota, jatket, siirryttiin pikkasen paremmin lähe, lähemmäs yleisöä. Ja nyt mä itse asiassa jatkaisin tästä saman tien tota, tästä kysymyksestä. Mun oikealla puolella on Pertti Villa ja vasemmalla puolella Eeterhen Saarinen tai Vuosaaren kokoomuksesta ja Pertti on perussuomalaisista. Sanokaa sitten vielä kameralle että nimet ja numerot. Joo, Pertti Villa ja perussuomalaiset ja Vuosaaresta ja 707 numero. Ja Terhe. Ei ja Terhe. Saarinen ja Vuosaaresta ja numero 262. Joo. Täällä on äänestäjä. No niin, eli äänestä, äänestäjät täällä ja tuo, äänestäjät tuolla, äänestäjät joka puolella. Tässä ääniä selkeästi alka, ollaan hakemassa. Tota noin, nyt Pertti, tota, mä tarttuisin tuossa äskeisessä keskustelussa kiinni tähän, mistä sä nostit esille. Eli sanoit, että ulkomaalaisia kohdellaan Suomessa niin tota, paremmin kuin äh, kotimaisia vanhuksia, niin avaisitko pikkasen enemmän? Joo, siis mä sanon, että älä, älä vääristele mun sanomisia. Mähän kerroin näin, että olen käynyt kodessa ennen vaaleja ja käyn siellä vaalien jälkeenkin. Ja kun kävin neljä vuotta sitten pohjois palvelutalossa, kysyin vanhuksilta, mikä teitä huolestuttaa, mikä teillä on päällimmäisenä asiana. Mulle sanottiin näin, että meitä huolestuttaa se, kun emme tiedä saammeko asua tässä ensi vuonna enää. Tänä vuonna kävin siellä Samanlainen sinne oli varukka kokoontunut, kun niillä on säännöllisiä tapaamisia. Tänä vuonna kysyn heitä samaa, että tervehdys taas on neljä vuotta kulunut, miten teillä menee ja mikä teitä tällä hetkellä täällä eniten puhuttaa. Niin vanhukset sano minulle näin, meitä huolestuttaa se, että Suomessa pidetään parempaa huolta ulkomaalaisista kuin omista vanhuksista. He sanoivat minulle, eli minä en ole tätä mieltä välttämättä. Mutta kerron vaan sen, mitä mulle sanotaan. Ja jokainen saa vetää siitä oman johtopäätöksensä. Selvä Tere, onko, mitäs mieltä, oletko tällaista kuullut? Ää, en ole kuullut tällaista, mutta mun oma mielipiteeni on, että tänne saa tulla tekemään töitä, koska työn tekemistä me tarvitaan, jotta me tulevaisuudessakin pystytään maksamaan eläkkeet kaikille, jotka eläkkeelle jäävät. Yes. Siirrytäänpä tästä asiasta seuraavaan kysymykseen, eli, eli liikenteeseen. Terhe saa aloittaa, kun Terheen kysymys. Eli kysymys kuuluu, että onko Itä-Helsingin liikenneoloissa parantamista? Miten parantaisi Itä-Helsingin liikenneoloja? No, ensinnäkin tänne tarvittaisiin äh, poikittaisliikennettä enemmän. Nythän on Raide 2 tänne suunnitellaan ja se on jossain mitä, vaiheessa toteutu Raide 2. Eli se, tar- se, tarkoittaa sitä, että tulisi poikittain ää, äh, liikenne, joka kulkisi täältä Vuosaaresta tai yleensä niin kuin idästä ja lähtisi länteen kiertäisi. Ja se tulee tullaan toteuttamaan, mutta se on aika pitkä ennen kuin se niin on toteutunut, ennen kuin se on toiminnassa, niin ennen sitä se pitäisi jotenkin hoitaa, lisätä poikittaisliikennettä. Toinen, mikä on liikenteen kannalta äärimmäisen huono, niin on Kehä Ykkösen liikenne, eli Vuosaaresta kun lähdetään Kehä Ykköstä, niin siinä on aamuisin aikamoiset ruuhkat ja todella pitkät odotusajat istua siinä, että pääsee Lahdentien yli. Eli itäväylä oikeastaan siinä tukkii, eli siihen pitäisi keksiä ratkaisuja. Joo, täytyy sanoa, että minun täytyy sillä lailla peesata tässä mukana, koska on näistä samoista asioista kuullut, mutta kyllä minun täytyy sen verran tunnustaa, että on varmaan sitten ainoa ehdokas kaikkien muiden joukosta, jolla ei ole vastausta kaikkeen. Mutta ideana on se, että se mihin mä ryhdyn, niin mä selvitän ne asiat ja, ja sitten ryhdyn toimeen. Mutta todellisuudessa mulla ei voi olla, kun Helsingilläkin on kaupungilla tehtäviä yli 500, niin mä en voi niistä kaikista tietää. Se vaan on näin. Ja tämä ei ole nyt semmoinen asia, mistä mulla ei ole yksittäin tietoa. Mä tiedän, että, ja, ja, ja se on luonnollista, että aina voidaan poik ja pitää parantaa poikittaisliikennettä. On kuullut, että metrossakin on liian vähän vaunuja tiettynä aikana ja ne ei toimi. Ja poikittaisliikenne on ehdottoman tärkeää. Mutta turhaan mä toistan niin näitä samoja asioita. All right. Tota, otetaan seuraava aihe, joka tässä oli. Niin tota, nyt puhuttiin, puhutaan Pertti sun aihealueesta, eli lähipalveluista. Sinä haluat aloittaa. Joo, lähipalvelussa mulle tulee semmoinen asia mieleen, että kun ajatellaan mitä nyt koko ajan tapahtuu, että kun väki ikääntyy, niin lähepalvelu tuntuu menevän vaan entistä kauemmaksi. Ja mitä sitten se, esimerkiksi jos otetaan tämä Vuosaadikin esimerkkinä, mitä sitten tapahtuu vielä sen lisäksi? Sen lisäksi tapahtuu se, että, että, että terveyden puolella siirretään eri asioita, siirretään ja keskitetään tiettyihin paikkoihin. Ja se tietää sitä, että jos apua tarvitsee, niin joutuu sitten jonottamaan ja, ja, ja, ja taas jonottamaan eri paikkoihin. Jos otetaan vaikka esimerkkinä vaikka jalkojen hoitaja, mikä oli aikoinaan täällä, niin sitä täällä ei enää saa. Ja sitten on näitä erikoissairaanhoitajia. Sitten olen vielä törmännyt, kun käytän itsekin lähipalveluja, niin olen törmännyt siihen, että välillä pelottaa, kun tuntuu, että se lääkäri ei oikeasti ymmärrä, mitä mä puhun. Että mikä se diagnoosikin on. Niin nämä kyllä vähän pelottaa. Ja, ja kun väki ikääntyy ja palvelut menee entistä kauemmaksi, jos katsotaan kunnan puolella, niin katsotaan vaikka näitä kunnan palvelutaloja, kun ikäihmisten määrä räjähdysmäisesti nousee, niin mitä tapahtuu kunnassa? Kunta ajaa omia palvelutaloja alas. Ja sehän tarkoittaa sitä, että yksityiselle puolelle tehdään tilaa ja silloin nämä hinnat nousee ja niillä, joilla riittää eurot, ei niillä ole mitään hätää. Mutta niillä, joilla ei riitä, niin niillä on hätä. No niin, eh, otetaan tota, vähän tiiviimpää vastauksia, saadaan aiheita käsiteltyä, mutta Terhen, ole hyvä. Joo, eli lähipalvelut, mä samaa mieltä, että Helsinkiin ja Vuosaareen tarvitaan lähipalveluita. Ja itse olen sitä mieltä, että sillä ei ole merkitystä, kuka ne palvelut tuottaa, vaan sillä, että ne palvelut on ja pysyy laadukkaina, ja niitä on. Koska tällä hetkellä julkinen sektori ei pysty kaikkia palveluita hoitamaan, niin järkevää on ulkoistaa niitä ja antaa niitä yrityksille. Mutta siinä täytyy sen, ettei pelkästään hinnalla kilpailla, vaan siinä täytyy asettaa laatukriteerit, että valvotaan, että ne laadut, sen palvelun tuottaminen pysyy laadukkaana. Mitäs Pertti, kelpaa perussuomalaisen se, että palveluita ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta? No mä sanon, että siinä pitäisi panna kyllä jäitä hattua, että kunnalla on ne tietyt peruspalvelut ja ja, ja niissä, niissä pitäisi pysyä, mutta on tietysti selvää, että niin kuin tässä ei ole kellekään mitään ihmeellistä, että esimerkiksi lääkäreitä ei saada siinä määrin kuin on tarvetta ja näin, niin, niin niissä tulisi niin kuin erittäin harkitusti, mutta yksi asia kanssa, minkä mä haluaisin ja toivoisin, niin mihin pitäisi sitten kanssa panostaa, on se, että jos näitä palveluja sitten joudutaankin ulkoistamaan, niin katsotaan, ettei myös tätä verotuloja niin ulkoisteta, kun kaikki tietää, että on tämä harmaa talous tässä kuviossa, niin ei näitä tuloja kyllä sitten parane ulkoistaa. Ne me tarvitaan kyllä itse. Mitäs Terhen, saadaanko Vuosaareen lääkäreitä vai No siihen tarvitaan, koska nythän se näyttää, että tänne ei saada. Niin sen takia se, että se olisi, olisi yksityisellä sektorilla ja sitä kautta saataisiin tänne lääkäreitä, niin se auttaisi asioita. No niin, tuossa tuli vähän vastakkainasettelu. Mä sellaisen kysymys esittäisin teille kummallekin, että miten tota, suhtaudutte näihin, tota, näihin veroparatiiseihin? Pertti. No juuri, juuri sanoi sitä, että, että tota, miten sen nyt ilmaisisi, että miten tässä Putin suhtautuu, että rahat menee muualle kuin pois suomalaisten käytöstä. Ja, ja, ja tässähän on ilmaisen muutenkin koko ajan vaarana, että, että sosiaaliturvaa joudutaan heikentämään, kun yhä enemmän on ihmisiä, jotka tarvitsevat apua ja yhä enemmän niin kuin, yhä pienemmän alkaa olla verotulot, kun kaikki tietää sen, että nyt kun on tavaroita ja kaikkien vapaa liikkuvuus, se näkyy nyt siinäkin, että meitä menee isommat yritykset ja kaikki sen mukana niin muualle. Ja, ja, ja, ja se näkyy tällä lailla. Terve! Äh, no, anteeksi, mikä se kysymys olikaan? Veroparatiista. Kannatatko veroparatiiseja? No <laughs> en usko, että kukaan suomalainen kannattaa veroparatiiseja. En kannata. Että se on aika vaikea kysymys. Äh, itse olen ollut töissä ja yrityksessä, jossa omista joskus aikoina, jossa pitkälle kun mentiin, niin viimeisenä omistajaketjussa, niin siellä oli yhtiö, joka toimi New Jersey Islandilla, mutta siltikin niitä veroja maksettiin aika aika, tai todella paljon menee Suomeen tai se on vähän semmoinen aika hankala kysymys. Se pitää aina sit miettiä tapauskohtaisesti. No pikkasen, niin jos vedän yhteen, niin onko se niin, että Terhen on pikkasen suostuvaisempi yksityisen sektorin palveluntuotannon ostoon kuin Pertti? onko se näin? varmaan aika oikea tulkinta, joo. Ehdokkaat, ehdokkaat nyökyttelevät. Selvä. Tota, sitten mennään tota, kysymykseen. Tota, öö, joo. Saanko vielä sen verran sanoa tuosta harmaasta taloudesta? Että, että se on helppoa olla niin kuin samaa mieltä, koska harva sitä sanoo ääneen, vaikka voitaisiin ajatellakin jotain positiivista harmaasta aloista. mutta ihan, ihan samalla lailla pitäisi uskaltaa sanoa, että siihen pitää satsata, että valvontaa löytyy rahaa, että näin ei tapahdu. Järjestelmää pitää kehittää siihen suuntaan, että tämmöisestä päästään irti. Ei pelkästään se, että me sanotaan, että me ei sitä hyväksytä, mutta ettei kukaan uskalla sanoa, mitä pitäisi tehdä, niin se on kanssa yksi osa. No terhe, miten koko, hyväksyy mun harmaa taloutta? No ei hyväksy harmaata taloutta, se on niin taas eri asia tämä, nämä asiat. Että harmaa talous on ehdottomasti sellainen, koska jokaisen pitää maksaa verot Suomeen ja Helsinkiin, jos asuu Helsingissä. Otetaan saman tien sellainen kysymys tuota noista äh, lähikirjastoista. Tässä oli semmoinen tapaus, että äh, Helsingin uutisissa oli musta itse, itsestäni juttu, jossa, äh, josta sitten äh, demarit vetäisivät tulkinnan, että Mäntylahti haluaa sulkea Vuosaaren lähikirjasta. Sehän tietenkin täyttä kukkua, en halua sulkea. Mä toin esille sen, että me tarvitaan itse asiassa niin suurempia kirjastoja, kirjastoja Helsinkiin. E, e, et 40 000 asukkaan väestöpohja, niin se tarkoittaa sitä, että meillä on ihan yksi, yksi keskuskirjasto järkevää olla. Ja Vuosaareen eh, en kannata sitä että itse, että rakentaa merirastilaa tai tota, Pohjois-Vuosaareen niin uusia kirjastoja vielä lisää. Mä kehittäisin itse Vuosaaren tai tota keskuskirjastoa ja sitten Itäkeskuksen kirjastoa. Mutta ää, eh, nyt eh, kysytään teiltä ehdokkaita, niin tota, että, jos Terhen saa ää, aloittaa, mitäs kirjastopalvelut? Mitäs kehittäisit kirjastopalveluita ja miten te kommentoit tätä mun keissiä? No, mun mielestä aika pitkälti se, että tota, ää, kirjastopalvelut on tärkeitä, mutta jos ne saa täältä Vuosaaresta yhdestä paikkaa, niin se riittää. Ja tietenkin se, että tämä nykyinen kirjastossa, niin se, vois, tai se on aika suppea, että sinne voisi saada enemmän ja laajempaa, laajempaa palvelua. Mitäs ja tilaa lisää. No niin, mitäs Pertti? Tässä on helppo olla samaa mieltä, koska kyllä kirjasto, niin, niin kuin kaikki muutkin palvelut, pitäisi olla Vuosaaressa. Ja todetaan vielä, että Vuosaaressa tällä hetkellä väkiluku on suunnilleen 36 100, että jos 50 heittää, niin se on hyvä. Ja meillä on yli vähän päälle 80 eri kulttuuria. Mun mielestä palveluissa pitäisi myöskin sitä huomioida, minkälainen väestörakenne meillä on. Eli sä, tulisiko sun, sun mielestä Vuosaaren kirjaston keskittyä vaikka monikulttuuriseen kirjallisuuteen? En, sano, en sano suoraan näin, vaan sanon se, että kun kirjasto on alueella, niin kyllä kirjaston pitää niin kuin katsoa, minkälainen se väestörakenne on, minkälaiset tarpeet on. Ihan sama kuin, kuin, kuin että, että, että siellä on jokaiselle jotain. Tota, otetaan sellainen käsiäänestys. Kuka teistä kannattaa Vuosaaren kolmea kirjastoa? Ei näy käsi. Okei, mites tota keskustakirjasto? Siitä on ollut puhetta nyt. Siinä oli semmoinen juttu, että kulttuuriministeri Paavo Arhimäki ei suostunut antamaan siihen niin valtion rahaa, että mitäs, mitäs, mitä mitä pitäisi tehdä? Terve. Mitä kommentoit keskustakirjasta? Kyllä se niin kuin, niin kuin Helsingin keskustakirjasto. Joo. Joo. Kyllä se ei, ei mitenkään en mä nyt, mä, itse asiassa mun täytyy nyt myötä tässä, että mulla ei ole tähän nyt vankkaa mielipidettä, kun minä mietin näitä vuosien asioita tällä hetkellä. <laughs> Selvä, Pertti, Keskusta kirjassa, kyllä vai ei? pitäisi selvittää. Se on vaikea sanoa yhtäkkiä. Että, et vain, että kun nyt on hirveästi muotoja, nyt vaan keskitetään ja tehdään yhä isompia ja laajempia y- y- yhteisöjä, mitä on entistä vaikeampi hallita. Mutta mä oon vaan sanonut, että me mennään kehityksestä juuri päinvastoin. Isotkin yritykset, jos ne haluaa oikeasti tuottaa tulosta, niin silloin pitäisi niin pilkkoa näitä, näitä pienempiin osiin, jotta nähdään oikeasti, mikä se tarve on ja näin. Ja nyt tehdään, että on tämmöinen suuruuden hulluus, että luullaan, että pelkästään kun kaikki on suurta, niin se on parasta ja halvinta. Mutta minä väitän, että kaikissa asioissa tämä ei toimi, tämä suuruuden ekonomia. Kerropas, minkä yrityksessä on pilkkosta? Mikä yhdistys? niin tai Helsingin liikelaitoksen olisiko tämä Haluatko sä, että mä kerron, minkä mä pilkkoisin? No kerro. Esimerkiksi Helsingin kaupungissa on olemassa semmoinen kuin Helsingin vuokratalot Oy. Siellä on 42 000 asuntoa ja semmoinen 85 000 asukasta. Ja, ja aikaisemmin oli 21 eri yhtiöä, ja nyt on vaan yksi. Ne on sulautettu kaikki. Väitän, kun olen ollut itsekin siellä hallituksessa, väitän, että sillä hallituksella ei voi olla nippelitietoa, mitä täällä Vuosaarissa tapahtuu. Tämä on vain yksi esimerkki. No terve. No terve. Se oli, se oli kyllä hyvä, hyvä, hyvä, hyvä tota, ää, ja konkreettinen ehdotus. Mitäs Terhe, pitääkö jotain kaupungin liikelaitoksia pilkkaa? Ah, tämä on yksi tai tota semmoinen asia varmaan, mikä, mikä, on hyvä pilkkuva, mutta en, en lähde tässä vaiheessa sanomaan, että pitäisikö muuta pilkkoa, koska en ole tutustunut. Mutta tämä on nyt, mä oon kuullut itsekin tuosta kommenttia, että ei pysty hoitamaan mm. asioita nykyisellään. Yes. Selvä. Sitten pistetään kameramiehelle startti ja stoppi ja jatketaan osalla kolme. Eli me aina,